Hei, terveisiä Sosteristeilyltä. Täällä monen järjestön joukossa oli hieno kokea, että teemme merkityksellistä työtä. Kiitos. On ollut aivan upeata kohdata muiden järjestöjen tosi ihania ihmisiä. Kiitos. On ollut hienoa tulla tietää uusista järjestöistä, jossa ihmiset tekee työtä sydämellä. Mahtavia esimerkkejä vaikuttavasta toiminnasta mukaan vietäväksi. Kiitos.